Bote na bino partout bisika bozali kolanda biso ezali ba bino sar tete lelo toye kopartage lisusu liloba na nzambe tolobaki ete tozali ko parler sur la femme bavant continuer lilo na biso ebongi tobondela nzambe la nzambe ekolo napamboli yo mpona liloba na yo merci saint esprit To lingete yo olo kati na biso kolo na ete ngai lobate. kasi yo olo kati na ngai jérémie chapitre 1 verset 9 yawe nzambe olobaki ete okotia maloba katina na jérémie kolo tia maloba na yo kati na ngai mon mwasi moko to mama moko bisika nyonso akolanda bazwa bomoi paske za nzambe Pam Pambolama Modimona Nzambe. le patron de l'église. Pambolama le chef de la femme. Na élevé parce que Nzambe. Na kombo na Jésus Christ. Amen lelo tolingi qui na, ba, na prédication na biso tozali Si j'ai mosusu la lelo tolobe la femme qui craint dieu c'est celle qui sera louée Si Si na biso ezali la femme qui craint dieu c'est celle qui sera louée yango tokozwa Bible na biso na proverbe chapitre 31 verset 10 à 31 Mais na kotanga ndangu la femme qui craint dieu c'est celle qui sera louée toza continue, kotanga liloba na biso biso parole en Zambé. na proverbe chapitre 31 verset 10 qui peut trouver une femme vertueuse elle a plus de il a, elle a plus de valeur que le père le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas faux elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie tolobi awa sikoyo tokei 30 na sauté la 30 à 31 tokoyeba place si sujet la biso que la femme qui craint dieu c'est celle qui sera louée na 30 la grâce est trompeuse la beauté est vaine la femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée. Récompenser la du de son travail et qu'emporte des œuvres de, de louer. Des œuvres de, de, des œuvres la louer la femme qui craint dieu c'est celle qui sera louée yango qu'on partager parole Oh, tu m'as qui peut trouver une femme vertueuse c'est qui question La verset 10 parce que moi moi si on un nzambe ah, moi si on a la couronne il mobali a ye babi bah, il a plus de valeur que père ah, a la valeur il liboso mobali na ye aza na valeur makasi liboso société aza na valeur makasi liboso ya nzambe na ye parce que aza mwasi oyo aza kobanga nzambe babeta na ntango za kananu butu mama na babi mwasi wana alamukaka ntango eza butu alamuki abandiko zoba charge ya ndako na ye mwasi wana ka ifa encore nui nui eza peut-être situation difficile nalobaki la fois passé que ngai naza parler yo parole en zambe pe toza mata toujours la révélation ya comprendre parce que bible les écritures mais la parole l'esprit vivifie mais yango ko parler plus na esprit en nzambe ben, ko paroles parole et l'ingi elingi koyebisa biso nini parce que esprit eza kotue mais parole et nzambe elingi koyebisa biso nini yango mama na bamete si o ala ntango eza no butu butu eyaka na vina na yo butu eyaka na bien mama nyonso butu eyaka butu eza situation difficile butu eza problème makasi ye na couple na yo butu eza problème makasi ye na famille na yo me yo ebongi olamuka la olamuka kolala te a jésus ba badisiple na ye ayebi ete la bolala te po ete ntango ekomi mabe mama butu efolamuka ntango butu kayo. et mon E est te yo mouka. afin ke lumière eparaître na bomoi na yo butu à ebabi mwasi wana la ntango ezalaka butu mpe abandi kopesa batashe na serviteur na Aba abandi kopesa batashe na servante na ye sa kopesa batashe na bana na ye mwasi oyo telema. O telemi na butu situation ma ka. C'est ye na kati couple na yo Maman na ngai nayebi ete diable nayebi biso yoko moko diable à neporte n'importe te peut-être omituna kolobi ete combat na yo ezalaka makasi parce que diable ki étoile mon étoile na kati na yo peut-être yo la ka ignorante question, bakestio balobi mpo nini kaka ngai te que za mwana na nzambe oza na Nzambe. ya nzambe yango bible mi na Et eke diable la guerre contre la femme Pourquoi parce que femme azalaki na douleur abongaki abota mwana mama ozalaka na yo deja na mwana Moni na nzambe oza kati na yo ka yo Moni na nzambe yango bitumbano ya kebele. kasi bible elobi na proverbe et eke tango. kaka okozwa mobali na yo lelo atindi jezabel atindi sira mezo alati nzoto ya mwasi akoti mpona kosede mobali na yo mobali na yo akwei na ye butu eye na kati ya libala na yo ebongi osala nini me bible ebisi ngai ebongi olamuka lamuka opesa batashe kati ya libota na yo lamuka otelema oaktive molimo na nzambe lamuka obondela nzambe afin ke molili elongwa et e apparaître. tu as sur me mama la eloko moko situation moko te na bina yo situation moko te na libala na yo ekotikala l'éternel. c'est seulement jésus nde eza eternel situation eyaka na bina yo eza mpe na suka na yango eza na suka na passer kokanisa te baproblème oza kopase nango kokanisa te badifficulté passer kopase nango nde osuki osuki te parceke oyo Éternel, eternel eza ka nzambe situation evi na yo e ebongi estope me yo ebongi parce que oza toujours kaka na pongi mama oza kaka la lamuka babi une femme qui craint dieu c'est celle qui sera loué ntango oza kowumela na crainte ya nzambe Mais wana jezabel wana satan akoti pour détruire yo monde tenebre ebongisi mibali ya bien ebe ete tokende koseduire bana na yo lelo basi lelo bana na yo bakomi na mutu ezo bazoyoka te bakomi bandumba kasi yo femme balobi ete lamuka lamuka na butu tango bato balali na butu banda koyebisa nzambe problème na yo lamuka na butu telema une femme vertueuse telema parce que mime, c'est hein, celui qui trouve une femme vertueuse trouve le bonheur mobali oyo azwa yo azwa mwasi ya solo ata asalaka semblant mai ntango azala na baninga na ye alobaka ete azo mwasi na maman mama na ngai koselese fer te kovanzaka mpe na yo te obet ete lokola yo ke libanda ozwi mwasi nga mpe bazwa ngai mama okoyoka soni pamba boni l'ingo fingi temple ya nzambe boni lingi satana aklame boni l'ingi nzambe nayoka soni kobebisa nzoto na yo te tika ete nzambe abunda pona na yo Keneko korekipere mobali na yo rekipere kovanzaka ye te paske azali esengo yo outa nde epai na ye soki lelo mobali wana mosika kaka yo meme vi na yo mobile. te mama yo moto obenga dans la assurance nini oza nango na vi yo moto ko na mobali omontaka oza kosufri mpona oyebisaka ke loi nzambe etikala bongo de l'éternité etikala que l'homme et la femme et le chef de la femme comme jésus est le chef de l'église yango mama na ngai nalingi la otikala lamuka na butu lamuka bonde na nzambe L'élève, papa, n'aille pas. Tu vas quitter l'inconstruité pour tout ba situation mosusu oyo oh, omoni ke piaka pauvreté lati nzoto Nyon eza kosala eza avancete. te papa sali bakopa asali nyonso eza avance te papa akei kasali sali business a toujours komela otindi biloko na ba bameli mamelio. melio. moto oza na afrike osali makambo nyonso eza kosimba te mama okei sala. oza secrétaire na office moko quelconque mais patron na yo lelo comme na basi situation difficile parce parceke alobi ete po apesa bongo pose pozwa place ebongi akushe yo yebisa rien de moi, satan alingi alongola etwale kati na yo alingi aetufe bonzambe kati na yo kasi nalingi otelema eloko moko côté, mbongo na nango eloko eza bénédiction mais un passager mais on oh, est important la kati yo c'est la vie c'est la crainte de l'éternel yango tolingi koloba ete la femme qui craint dieu c'est salle qui sera louée. Maman, yo peu au salaire qui me gère. Au comment comme il m'en a patron à mon salaire. Au moins, il n'y a pas de salaire qui s'en Aussi, au moment, mon bali na yo. Au commissaire Pamba. Pourquoi? Parce que, nous autres as aussi. Et dans la dignité à mon bali na yo. Quand si mon bali n'y a pas la comment qu'on compte à l'anzoto na yo. On me m'a couffé à la carte à l'ibala. On me m'a couffé à la carte à bana. Les robes bana, comme une carte à malédiction. Pourquoi? Parce que yo, fais-moi la qui porte honte répands-toi nzambe eposana eza yo kufa te kasi oserepentir tika mabe wana kende kokonfese péché na yo liboso ya créateur na yo loba ete papa qui liboso na yo yango naye kosenga pardon c'est encore possible grâce à Zambé, eza disponible baloba la grâce est vaine mais la femme qui craint Dieu c'est celle qui sera louée en vaine mama Bon, yo, boni okoma ça publicité à botela na yo bote eza la gloire et ensemble. ensemble nzambe yango maman. Au mama obutu olamuka na qu'à Boutou, butu yo telema na Boutou, ya butu yo telema obana kobondela manako tâche, batasha ata papa la vie à prière te ata papa abondelaka te si obondela osisi kobondela ake sana masanga ake a basi asali à nyonso me bible e singa boye vous la bonne conduite afin que ntango ya une bonne conduite epai ailleurs. à se repentir yo koma comme na ye bibabi nous luttons pas contre la chair et le sang mais nous luttons contre les esprits de domination nous luttons contre les principautés contre les esprits méchants dans les lieux célestes mama toza kobunda eza combat spirituel comme na ye parce que aza monguya na combat spirituel. mais il y a esprit en lui yo ebongi esprit esprit, esprit wana esprit esprit, Esprit nzoto te esprit esprit, Esprit esprit, na Esprit la la mingi te kozala mama oyo la alalaka te zala mama ko telema, zala mama ko telema, aza kolamuka ntango nyonso nzambe alinga yo atikaka yo nie te ayebisaka yo toujours bible oyebisinga boye eloko moko te eyelaka bana na ye soki nzambe arevele yo te nayebe révéler nzambe arevelaka yo y'a la yo na libota me yo otiaka ka te pourkui parce que saint esprit nzambe akamba yo nzambe alobelaka kana bandoto olala komonaka omonaka mama na mais Pourquoi zako oza pourquoi Zako pourkui oza koselama te telema eza butu na yo telema obondela nzambe telema olelela pan nzambe me owumela na crainte ya nzambe Parce que tobete si j'ai Jésus Ezali, la femme qui craint Dieu, c'est celle qui sera louée. C'est seulement cette femme-là qui sera louée. Et dans moi, si mon sous-souté, maman, kotambolaka selon batute, la selon ma doctrine batute, kotambolaka selon ba camarade a la selon mouvement te, kasi otambola selon molimo na la otambola selon zambé. afin que crainte ya bonzambe, ezala kati la yo, Bible biso Adako kabola biloko na ye ntango alamuki aki asali ceinture ateki mama ozwa ke ekoki na yo yo dans la millionnaire O lingoza la mbongo ebele mais papa za na capacité wana te voilà diable à kopropose oyo bato monde tena baza na mbongo balingi sombe etwale na yo balingi koya liboso na yo mpo mokanisa bango mibala ya malonga baza malonga te baye pour na détruire yo ko parler sur la femme vertueuse Nada nana parle na mwasi oyo akobanga nzambe que bible qui peut la trouver maman basi trouver yo zai ko bonde la nzambe obalaka nano te obetaka to bete mobalo akoswanga oyo akozwanga akozwa vraiment une femme vertueuse le bazwa yo likolo ya asali yo makambo Maman mama maman nga yo ko kovange o okomi femme lâche okomi na kati ya o se laisse faire mutu nyonso sakana yo oza la valeur bibobe oza la valeur koleka babiju oza na valeur koleka diamant oza na valeur koleka mbongo oza la valeur koleka biloko nyonso garde valoriser nzoto na yo valoriser temple parce que bible elobi ne savez-vous pas que votre corps est le temple du saint-esprit à qui l'esprit de dieu habite à vous maman notre corps est un temple ya saint-esprit Oh molimo na nzambe d'Ako résider kati la biso Oh, molimo na nzambe d'Ako kozwa contrôle Oh molimo na nzambe d'Ako kodirige biso la femme qui craint Dieu, c'est celle qui sera louée. Atala butu et la vila yo, maman ko regrette Babette, bah, bah, elle s'amène. samel azako mema, ba par na musika, Ok, yo sali papa salite. yo ke yo sali zamba pambolozi Moussala. musala. na mapa, oyebete lokwa ngala ote ko sala, bongi papa ke yesu kona papa ke ko lamba, papa ke ko sala, te Bible bien bongo te. Soto ke na 1 Pierre chapitre 3 verset verset 1. Bible bête, la femme, hein, soyez toujours soumise à vos maris. Quand vous allez soumise à maman langage. Sauf que, ok, Bible bina mwasi oyo. Oh, Abanaye comme ma pe mapa musika. Aki sali bilanga na ye, amemi biloko kati na ndako na ye. Mais la kisaki teke mwasi oyo, oh, abwaka ki ba devoir ya mobali na ye. Mwasi oyo, oh, lelo komaka kokate ya papa mangala. Osala keloko te, yoza feneya. Osala ke lokote ngana kelukelo mbongo. Kene koloko kolamba kenda à à guata mama pesanga mai ozama makolote. te mama servir ah, yo biloko na nzung. banda bakoko na biso ezalaki bongo te mama bizalele ozwi yango wapi yango wapi mama répond toi zonga na nzela nzambe bongisa ndako na yo nino zobu kanda ndako na yo yoka nti lelo soki papa akei epai mwasi yo monde tenaba atindeli ye asokoli mwa makolo ma ye mai ya komela abongisi ye mwa manzaka oyo salate te kasi akei te okolela Okolobete ni dans zambe na sali. me yomoko fongola qui porte ki porte Biba ne donne pas accès au diable mama kope nzela zélé pas satanate zwa mobali na yo azali papa na yo zwa ye aza bebe na yo zwa ye aza chéri na yo pesa e place na ye Respecte ye honore ye ata sali badega bosolola bo lango bino mibale na chambre chambre chambre bon lie secret un couple couple, bazala ezalaka des chambre Maman Nangai, le labi misaba secret mobile na oignon solibana lelo motu nyonso oyebi ke mobali ndumba Mutunyo so oyebi ke na kingana Mutunyo so oyebi ke oh, mibali ya poto bakabaka mbongo te mibali apoto poto te mama yo oza mwasi oza mpe mwasi porte quel basi te que toi mpe na basorte ya basi eza na basi mpe oh, basi yo za mwasi ozo craindre zambe. donc tia de la valeur même un bijou Oza la valeur liboso nzambe na yo yango to tika na position ozalaka na mwasi malamu mobali no mwasi malamu bien est-ce que la nature ne vous enseigne pas mokili la nature ko koenseigne biso mena ba mema na milliers moko milie changa yo impoli milie changa yo mobali e salaka biso so 50 50 yango ça la fois parce qu'il y a pas l'égalité entre l'homme l'homme et la femme. L'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Yamana ningete mama, zonga la poste na yo, attends que moi si. Zonga la poste na yo, attends que mama, zonga la poste na yo, zonga mama nangai, zonga la poste na yo, kobana ko der kolela la te, kobana ko selamante te, nanya ko ko intervention situation na yo, so nzambe te, mais nene bisolo komoko dans Jérémie chapitre 1, verset 19, Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils vous vaincront pas. Ils vous feront la guerre. Guerre et koya, bitumbe koya, leloye. Peut-être un moment dans Zoloba, yosa kolandango sio comme une guerre. Yosa kolandango sio comme une bitumba. Camarade na yo propre, bibina mobile na yo. Camarade na yo propre, botoli mobile mobile. mais pourquoi ça yo bongo? Oh? Parce Biseba secret na yo obandaki koyebisa ye nyonso mama na ngai obandaki kobeteleme secret ya chambre na yo obandaki koyebisa ye nyonso lelo ye muta adetourne mobali na yo lelo okomi na situation za nango que yo qui ki accès yo qui porte soki yo qui porte te diable akokɔta te bible bi il vous feront la guerre ça parmi en ya et ça parmi promesse ensemble nzambe qui bana na ye eke ko ya bitume koya guerre ekoya tant que guerre et y'a, il ils vous vaincront pas mama ta na nazoyi biso boy. kamarade oyo botoli yo mobali kokende komela nsete kende kobondela akoya kosa genue liboso na yo akofukamela yo senga yo pardon Parce que mama kosakanaka kana mwasi oyo aza ume na présence ya nzambe te mwasi oyo aza na crainte ya nzambe mwasi oyo aza banga nzambe bitumba na ye nzambe ndabundaka Parce que obi na exode chapitre 14 verset 14 vous gardez le silence, parce que moi, l'éternel, je combattrai pour vous. Gardez silence, maman. Vas-y dans la prière. de là? Mutu abomio. Eza mon qui ba secret na yo. Mutu abomio. yeba mutu ma yo malamu. Okotisa même la chambre na yo. Okomisa best friend na yo. au camarade na ma copine. Ma copine d'abomio lelo. Pourquoi? Parce que fallait une copine solo. ça molimo na mon ensemble besoin ye babezwi na yo oyebisaka ye kolela na yo oyebisaka ye paske akokosaka yo te ki yo mpe soni te kasi mama na ngai eza encore possible que tu récupères mobali na yo récupérer to tokangi na chassa noir wana oyo oh, basi ya poto balobi ete bakangaka bilamba ben na chassa noir obwaki libanda ya kosomba valise omoni te obwaki mobali na yo aza mobali ya jeunesse na yo aza mobali ya jeunesse lokota mobali na yo zongisa ye na ndako bondela na ye bondela nzambe senga bawana nzambe likola na ye yambisa ye yesu soki obandi kobanga nzambe yo mpo sepela parce la femme qui craint l'éternel, c'est celle qui sera louée. Aza moi oyo abangaka à aza couronne ya mobali na ye. Mwasi oyo abangaka nzambe, aza mwasi Moi aza kotonga libota na ye. Mwasi oyo abangaka le lolenge proverbe 14 verset 1 de moi si la femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. Et une femme insensée, c'est celle qui la renverse dans ses propres mains mwasi Banga abangaka nzambe aza mwasi aza kobatir ndako na ye batir ndako na yo sur le roc que le seigneur jésus christ il est le pierre angulaire le pierre qu'on a rejeté il est devenu le principal de l'angle Oh, ndako na yo sur le roc bible yebisi ngai ndako oyo babatir likolo zelo ntango tempete ekoya ntango baprobleme ekoya ntango basituatio difficile ekoya ekozala mbrale kasi ndako eza bâti Nicolas Rock qui est Jésus-Christ ta situation ya makasi mama omimoni nde koufa. Koufa koufa te parce qu'on que la alaki alobaki mpo na yo ebongi sama la promesse de dieu ebongi ekokisama la vie na yo bible elobi Esaïe 55 verset 11 et eke loba na et et t'a ozonga epai nzambe sa incomplir desin nzambe mama na ngai promese bisayo et ayebisa yo que le diable ke le sorcier ke monde etenama que le monde palmono balinga balinga te promese ya nzambe na vi yo eza oui et amen yango abaku Kalabiete. ete ngai naza kozela nakomi na grave profesi rock na roke nakomi yango libanga ki Jésus jésus navandi la poste grâce là jusqu'à ce que a accompli peut-être ogene au bon libota na yo mais situation eza te mama na la kolela te la te bruye ekoya mbula ekobeta ata likolo ekangami kokanisa te nzambe abwakaka baoyo ya ye nzambe abwakaka yo parce que nzambe yo la femme qui craint Dieu c'est celle qui sera louée la femme qui craint Dieu c'est celle qui sera louer la femme qui craint Dieu la couronne ya mobali na ye ebongo eh, ozala loué mama oleli mingi obete oh, nalingi natika nzambe kotika nzambe te na oyebiso eloko moko mama na ngai eza na bato mosusu na se ya akoki kozwa eloko moko te libanda ya nzambe ye eza kaka nzambe ata nzambe sivi na yo kaka nzambe Soko ke libanda nzambe bomo ezate ebongi otikala na nzela ya nzambe ata si tozomona eza neti noir omoni molili eye butu eye kufa eye mais kobanga te lumière ekoapparaître me même au kilomètre. malgré la longueur de la nuit mais le jour apparaîtra toujours kobanga te parce que jour qui est jésus à quoi paraître vi la yo jour qui est le seigneur jésus christ le pilier de ta vie le pilier de ton mariage le pilier milieu de ta maison, à quoi paraître, mpona sa situation na yo, me mama na ngai, volonté ya nzambe, kosengaka volonté permissive ya Zambé. te, senga volonté parfaite ya Zambé. volonté permissive zanine, et eza yo comme il contrait à ça la kaka lolengo force ye, okokutana, Mais senga volonté parfaite ya et en Zamba ça lolenge na ye na à na yo, la vraiment une femme heureuse oh, la couronne ya mama ya mobali na yo oza oh, même couronne ya bana na yo bana na yo sepela. babeka nzambe maman biso mama malamu mama oyo atelemaka toujours mpona kobatir maman mama akolemba te mama akolela au soki osalaka eke papa diable la ye aza fene musalate. yo sala pe mpe bondela nzambe nzambe mutapesa ka kapasite eza motote. eza nzambe N'a napesaka vouloir et faire il faut comprendre Mameloko Moko. moko Quand ta situation ya vi na yo eza au hasard nzambe qui kiango. pour la gloire na ye nzambe apermetaki Maman oh, mama oh, na ngai kolela te être yo oza kolela oza nano ekomba oyo botinalo te mama na nazoya biso lelo ngai za kote a yo nasalaki 10 ans na mariage naza kobota te kasi nzambe oyo aza na bomoi abakiselaki ngai mwana wana yango naza koloba na yo kolela te kolemba parce que c'est te nzambe bible elobi dans le seigneur il n'y a pas de femme stérile ni de femme qui avorte peut-être quoi avorter toza mwana na nzambe Obye situatio yango eza nini kende koreklame liboso ya papa na yo zonga na makola nzambe yebisa ke dans le seigneur il a pas de femmes stériles. stérilité na ngai tu wapi me bible obi na ngai nzambe asalaki ane la stérile mpo na gloire na ye eza na biloko mosusu nzambe akomisio juste pour ase glorifie yango na biso te mama peut-être ozozwa bazemi bazemi oyo za kolongwa obi te bible obi te dans le Seigneur, il n'y a même pas de femme qui avorte. Avorte où tu as pas là, ailleurs Maman, la zonga na makola nzambe. Nzambe est capable stopper la situation Zambé Nzambe est capable. la quoi, toi dans une femme qui craint Dieu, c'est celle qui sera louée. Yo oh na nzambe. Baninga Baninga boye. Mama na pas permet que rien ke pour la gloire na ye soki aza pour la gloire Et nzambe bongo oume na makolo ya nzambe wana nzambe sa désir parce que bible elobi fait de l'éternel ton désir il te donnera ce que ton cœur désire. fait de l'éternel ton délice il te donnera ce que ton cœur de ebongi et nzambe azala désir na yo la délice na yo po ete apesa motema na yo eza na poisson na ngo. telema yo moto olembi na tiki nzambe yo moto olobi natiki makambo nyonso osali erreur zongela nzambe na yo parceke aza lisusu wana aza wana mpona kopambola yo aza wana mpona kopesa yo posea motema na yo mama napamboli nzambe mpona yo moto olandi ngai napamboli nzambe yo moto okutani na basituatio tolobeli lelo eza posible yebake situatio na yo ndenge oyoki message oyo eza la na nkombo na christ Parce que gloire bonga ou t'es pas nzambe que le monde ténèbre c'est seulement le nom de jésus bible dans le ciel sur la terre sous la mer il n'y a que le nom de jésus né dans le triompher et que tout genou fraîchit devant le nom de jésus et le monde confesse que jésus christ est seigneur y Il a même monde ténèbre même diable alors qu'on confesse que jésus est seigneur la femme qui craint dieu c'est celle qui sera Maman mama la kobanga nzambe banga nzambe na vina yo kolo nga pambo la apambo la mabota la bino mingi vraiment molimo la nzambe continué koza na bino na kombo na yesu Christo. amen bye.